Welcome to Mobile Legends! Five seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Kau tidak akan bisa lolos. bisa menahan amukanku. First blood. Kejar aku. Initiate retreat. Harimauku telah bersamaku selama bertahun-tahun. Daddy! Kau tidak akan bisa lolos. Initiate retreat. Request backup. Jangan malas, Lari. An ally has slain the turtle. Request backup. An ally has been. Slain. An enemy has been slain. Biarkan aku mengekang. Initiate retreat. Launch Ayo, kita bertarung bersama. An enemy has been slain. Harimauku telah bersamaku selama bertahun-tahun. kau tidak bisa menahan amukanku. Harimauku telah bersamaku selama bertahun-tahun. kau tidak akan bisa lolos. Jangan malas, Bill. Initiate retreat! Kau tidak bisa menahan amukanku. Initiate retreat! Ayo, kita bertarung bersama! Initiate retreat! Kejar aku! biarkan aku mengekang. Kejar aku. An ally has slain the turtle. Our turret has been destroyed. Jangan malas, Leo. Lari! Initiate retreat. Kau tidak bisa menahan amukanku. Kau tidak akan bisa lolos. Harimauku telah bersamaku selama bertahun-tahun. biarkan aku mengekangmu. Biarkan aku mengekangmu. Your team destroyed a turret. Harimauku telah bersamaku selama bertahun-tahun. Jangan malas, Leo. Lari! Your team destroyed a turret. Kau tidak akan bisa lolos. Kau tidak bisa menahan amukanku. Request backup. Launch attack. Kejar aku. Attack! Ayo, kita bertarung bersama. Launch attack! An enemy has been slain. Monster kill! Kejar aku! Biarkan aku mengekangmu. Launch attack! Killing spree! masih bisa Our turret has been destroyed. Our turret has been destroyed. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Kau tidak bisa Aku telah bersama selama bertahun-tahun. Double kill. Initiate retreat. Our turret has been destroyed. Kau tidak akan bisa lolos. tidak bisa menahan amukanku. Biarkan aku mengekang. Kejar aku. Monster kill. kill. Godlike. Launch attack. Kau tidak akan bisa lolos. Harimauku telah bersamaku selama bertahun-tahun. Ayo, kita bertarung bersama. Kejar aku!